か君よ何も몇컵이야뭐이런것도뭐이런거자아무나僕も同じです아 <laughs> 見えますかかわいいかわいいと思うそんなことないですちなみに韓国語はょ그ま。 男3人が今待ってますよ。まみちゃんのために。ありがとうございます。じゃあ、もう早速いきますよ。はい、めっちゃ緊張しますね。ああまみさん。見てください。はいこんんばは。あに、あにわせよ。 めまして。자기소개를할게요はい、金태영씨、じゃあ。私は、金태영と申します。三十二歳です。ちゃんと同じ年です。皆さんと誕生日と同じです。運命じゃないですか <laughs> あ私は日本語は長寿じゃないけど、よろしくお願いします。あ、 <laughs> すごい。あ <laughs> 私は、うん、会社を創業してから五年ほどになりました。えー、すごい。 안녕하세요저는마미입니다한국너무좋아해요너무너무좋아요아주한국에서여행가고있었어요頑張れよ。じゃあ韓国大好きです。あ私は日本も好きです。あ、ほんまですか日本よく行ったことがあります。日本語を学んでいくと、もっと楽しいと思います。こちらが楽しい思う。 <laughs> 야나한테놀거야미친놈아 <laughs> 자김태영씨가일단질문아시작해주세요고엔을미를것도가음好きですか하이좋아요好きですか아좋아합니까네네네어뭐 <laughs> 렌센고엔を準備しました。えー、ちょっと待ってください。はいはいはいはいはいはい。何これ何この人何この人怖いもん怖いねこの人。本気やん。なんか。ああ。ああ。 <laughs> ああななんかよく聞こえる聞こえる聞こえるああ頑張りました頑張りますよあこのノレハプシ君よ何も心配しないで一緒に歌い ましょう。はい。君の言いたい記憶すべて忘れます。君の胸に深く埋めてしまって過ぎ去ったことは 悔なしに愛したと言ってください。後悔なしに愛したと言ってください。いやいやいや、素晴らしい。まあ、にしても、ここまで用意して。えー、あありがとうございます。心があかくなりました。はい。ね、ね、そうです。感動へっそよ。感動。あ、진짜요、本当。ね、진짜요。 <laughs> ああ、감사합니다。 やかっこいい素敵結構내 예, 뭐 친구잖아 이제 <laughs> 그러네 어, 그러네 저기 <laughs> 그 소개팅 앱 개발하기로 거든아 어. <laughs> 프로그램 어, 아 프로그램을 해가지고キムさ何が好きなんですか좀大きくない質問 뉴온의 갬, 갬성? 갬성? 아 갬성 아 친절해요 뉴온 사람들 엄청 잘해줘가지고 나도 한국 사람이 좋아요 어. 何뭐뭐왜좋아요별이둘이끈끈이연결어한국군어한국남자에대한뭔가めっちゃ親切で、あレディパスト私レイジパスもレディフストね。どういう女性の方とかだったら、彼女にしたいなとか思うのかなと。明るい人が好きです エナエナジェティックエナジェティック、一緒にいたら気分が良くなります。あっという間ですね。마지マ한마디씩。お、잠시만고장난것같し데めっちゃ緊張した。私が何を喋ることがわからない。もう歌で自分。いや、本当にもう。耳よ、何も心配。機会が良くなると、いつか会いたい。 おお。マミちゃんどうすんのじゃあ。ミ <laughs> ちゃんどうすんのあなた。キンテヨンさん今日時間を作ってくださって、あえてめちゃめちゃ嬉しかったです。もっといろいろ話したいなと思いました。おすごい。もう終わりこれで。2 <laughs> 人めっちゃいい感じだった。じゃあ、김태영씨오늘이렇게참가해주셔서너무감사하고요일단은김태영씨는어나가주시면되시고

아, 마미상 먼저 자기소개할게요. 자. 안녕하세요. 저는 마미입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아 반갑습니다. 또 나이는 한주있지? 한국 너무 좋아하니까 한국 사람들이 이야기하고 <laughs> 싶어요. 음. もう初めまして、僕は정지원と申します。年は同じで 어, 어, 31? 진짜요? 아, 네. 어, 仕事は今、 지도샤노 研究をしています。 빵! 아, 간만에 할수 있습니다. 아. 할수 있어. 지원 씨 정신 차려, 빨리 정신 차리라고. 뭘 어, 얘기해야 될지 모르겠어요. 어, 아, 마미상, は <laughs> 어, 한국のどんなものが好きですか음식 食べ物で あ食べ物以外はないです。 <laughs> どんな食べ物がチムタク、チムタク。チムタク。あ <laughs> あ今回この企画に応募してみようかなと思った理由 <laughs> 理由は萌えよ日本が好きで日本の文化とか雰囲気好きです頑張って頑張って 육하상도 승장로 팬다시 유현씨 아우 멋있어 남자야 연구원이고 뭐 돈도 많으시고 뭐 이거 뭐 일단은 잘 어필이 된 것 같긴 한데 자 스키 데스 이마 신데이루 포토가 도코가나関西ですそうですそうです 아, 頑張って頑張ってだからちょっとあのマミさんサ를 <laughs> 조금 쓰시죠. 부산 느낌? 만약에 일본 여자친구가 생긴다면 일본에 가서 살 생각도 있으신가요? 아 고맙다나. 고맙다. 고맙다나. 음, 지금은 그러고 싶어요. 아직 나이가 젊으니까. 음. 음. 자, 마미짱ゃ 뭐처럼 오... 뭐처럼 彼氏のためになんか寝るときなんか歌ってあげたりとか、歌わないの <laughs> 作ってあげたいです。日本料理。うん。最後の質問ですよ、みなちゃん。あ、まみちゃんみな名前ちゃいます。 <laughs> こう理想とタイプの女性ってどういう方ですかもちろん、もう顔も、あ、キャこれ何これ何 <laughs>

남자 어떤 취향인지 明るい人だったりとかチャレンジするのが好きな人食事を一緒にこう楽しく食べれる人がいいなと思います 아무래도 식사가 중요하신 분 같네요. 식사. 뭐. <laughs> 짧은 시간이지만 랜선으로라도 봐서 되게 좋았고 여기서 뭔가 특별한 인연이 안 되더라도 친구로서라도 아니면 연락이라도 하면 좋을 것 같다는 생각입니다. <laughs> 私も同じ지ほんまはあえて 話ができたりするのが一番もっとこう楽しいんだろうなと思ったんですけど私が相手で楽しんでくれたかちょっとわからないんですけどあのいい時間を過ごしてくださってたらいいなと思います今日はありがとうございましたありがとうございます네일단오늘너무참가해주셔서너무감사하고좋은친구를만난것같아서일단뿌듯합니다네자뭐몇컵이에요뭐이런것도뭐보통은同じです次の人ですよ次の人오정 영규씨 일본어 되시죠 조금 예, 예, 예. 아 된다 된다 맞아 맞아 진짜 스바라시 마미짱이 조금 돼서 조금 아, 돼 예. 진짜 네. <laughs> 그래서 음. 예, 그거 이해해주시고 <laughs> 와라우나 와라우나 알았다 아, 도우소 하이 네. 안녕하세요 안녕하세요 뵙겠습니다 뵙겠습니다 지코쇼카요 始まります。はい。はじめまして、トンジュングと申します。はい、26歳でソウルに住んでいます。あ、ソウル。今ちょっと緊張していますから、仲良くなると積極的になります。よろしくお願いします。 <laughs> なんか可愛いね。めっちゃ、めっちゃ可愛い。すごいなんていうか、でも夜の良さだね。夜だ。まあまあまあまあ、気なくていいの？ <laughs> のマミー입니다。韓国あ飲む、좋아니楽しい話ができたらいいなと思っています。じゃあ、たかみだ。 韓国人の彼氏ができたら、韓国で一番したいことはありますかマッチぶ出ててほしい。はい。で、美味しいものを買っち、もごしっぽよ。私も同じです。ああ、ちょっとよ。はい。日本人の彼女ができたら、日本の美味しいお店に一緒に行きたいです。あんねへよ。あんねへよ。はい、案内案内します。はい。はい。俺も案内するわ。 <laughs> 私も。俺も案内するわ。私も案内して。まあ、日本人の彼女ができたら、韓国でどこに こう連れて行ってあげたいですかロッテオール知っていますかそこが日本人にも韓国人にもなんか人気がたくさんありますから、一緒に行きたいです。これも。 <laughs> 私も <laughs> 行ったことないので、クングメ私も2回だけ。ああ、 それ言わんでいいのに。 <laughs> 好きなこう食べ物私が食べ物本当に本当に好きですから。음식사가중요하신분같だ요マミちゃんはどういう男が好きですかほんまに食べるのが好きな人が식사가중요하신분같네すごい楽しい時間を一緒に過ごせるのがいいなと思ってて、やばい、そういうやばい方が何がやばいの <laughs> やばい 私ですね。おお、お前男かい。やるじゃん、お前。やるやんか。手がそうし、そうし。26歳が。 <laughs> なんか、こういう雰囲気、うん、久々だからさ、すごい好き。あの、なんていうの、ね、テリマンジョそうそうそう。うちらのためにこのコンテンツやってんだからね。かもしれないです。 <laughs> 韓国に行けたことはありますかソウル。ああ。ミョンドン、カロスキル。 高速バスターミナル。あ <laughs> まあまあその買い物は、まあ、そうそう、バス好きだからね。バスバスめっちゃ好きだから、まあ行くかもね。じゃあ、チャンギちゃんは結構日本に行くから、確かに。コロナがもしね、良くなってさ、2月、あのワクチン、うん、先に打ってみて、よかったらちょっと教えてくれって、なんか銀行かわかんないけど。日本に住んでもいいなと思ってますか韓国でも日本でもいいと思います、私は。うん。 韓国に住みたいです。チョンギュさんの彼女が年上とかっていうのはどうなのかなとは気になりました。만약에마미짱이여자친구가된다면 <laughs> なマミちゃん。 <laughs> 私は恋愛に年齢は関係ないです。チョンギュさんの質問チョンギュさん 考えたかわかんないけどね、今。 <laughs> ちょっと時間あげようか歌おうかなと思ってさ。 <laughs> そう。くれよ。 <laughs> 何マジ。君よ。何も心配。レンカーの人は大丈夫ですかはい、大丈夫です。でも、What? 年齢は年下でも、ちょっと頑張ってリードしてくれたら嬉しいなって思います。年は関係なく、リーダーシップある男。はい。強い男。いや、強い。 <laughs> 自分まで言ってない。いや、そういうことやろう。お前ら女の子たちらさ、あもももっと言ってもいいですよ、みな、まあ、みなみなちゃん、みな、なんでみなこんな好きか <laughs> な、俺、みなちゃん。俺、みな大好き。その年上の彼女の、彼女がいたこととか。恋愛の経験があんまりないです。本当に最後に何でもいいんですよ最後に2人とも一言をはい、なんか「すんちゃん妹よりかっこいい」とか言ってもいいし <laughs> じゃあ、ジョンギちゃんちょっと考える時間あげようか。 <laughs> ちょっと今、クラグラだからもうどうぞどうぞ。君よ、何も心配。マミさんがちょっと、まあ、経歴あるから、じゃあ。ジョンさん、今日はあの、お時間。いただいてありがとうございました。なんか美味しいマッチ部とか、まあ、韓国に行けるようになったら案内してもらえると嬉しいなって思います。当たり前です。はい 当たり前やろ。いらっしゃいませやろ。いらっしゃいませ。今日本当に楽しかったです。初めてからずっと緊張していましたから、何の話したか今よく覚えてないですけど、まみさんと私は共通点があるって、一緒に美味しいお店に行ったらいいなって思いました。うん、식が重要요하신분같네俺も行きたいね。ね、たんまり行きたいね、みんなで。あの、ちょんぎょちゃん、まみ、みなちゃん、まみちゃん、本当に。 参加してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。私で良かったのかなっていうのはめっちゃ思ってたんですけど、いやもう感謝してます。マミさんは3人の中で連絡うんしたいなっていう方とかって、うんうん、最後のチョンキュさん、うんうん、チョンギュ君いいなとは思ったんですけど、ちょっとこう最初の方も君よ。 何も心配。ちょっと悩みますね。ジ <laughs> ョンギュ君、思いました。あ、じゃあジョンギュちゃんが。ワンピックだと、はい。じゃあ、ジョンギュちゃん、おめでとう。じゃあ、ちょっと待ってね、じゃあ。でもそうそうそう。え早くやんなきゃ。あ、ジョンギュ씨、あ、みません、해봤어よ。で、じゃあ、まみちゃん、おめでとうございます。じゃあ、今回のッチ국제ン선소개팅、はい いや本当になんか可愛いナイスナイ可愛いですねじゃあありがとうございますありがとうございましたはいお疲れ様でしたゆっくりお風呂入って休んでくださいありがとうございますまた楽しい動画を期待してますあいます